quiero probar si Dasha es capaz de comer comida en el agua. Por lo general a Dasha todo lo que sea con agua le da un poco de miedo. Este reto no me gusta mucho. ¿Será un gato en un cuerpo de un perro? Por eso la animaré con su premio favorito, sandía. así, vamos, corre. Mira, Ya lo intentaba, pero sin mucho éxito, la pobre. ¿Quién no puede cogerlo? Mira, está allí. Incluso le eché un poco más de sandía para ver si así podía comer algún trozo. no puede, cariño. ¿Qué me vienes a pedir que te lo coja? ¿Eh? ¿Sí? Eh, no, lo has intentado, lo has intentado. Pues eso es lo que cuenta, cariño. Choca. Bien, bien. Bien, bien. A ver, la otra. Choca la otra. Choca la otra. Bien, bien. Al final del reto no acabó como pensábamos, pero lo importante es que lo pasamos súper bien. Y al ser verano, al menos Dasha acabó...